Cristiano Ronaldo bersinar paling terang saat timnas Portugal menggebuk timnas Hungaria 3-0 dalam laga pembuka grup F Euro 2020. Bertanding di Puskas Arena Selasa atau Rabu dini hari, sang superstar berkontribusi 2 gol. Lesakan ke gawang Hungaria menjadikan koleksi gol Ronaldo menjadi 106 buah untuk Portugal di sepanjang karirnya. Ronaldo cuma butuh 4 gol lagi untuk menyalip rekor Ali Delay sebagai top skor di level timnas tersebut. Selain itu, di pertandingan ini, kamera juga tak sengaja menyoroti reaksi penonton bersuara keria saat CR7 membobol gawang Hungaria itu. Reaksi yang ditunjukkan wanita itu amat begitu kagum dan terharu saat melihat mega bintang Portugal mereka, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol sekaligus saat melawan Hungaria dan membuat kiper Hungaria tak bisa apa-apa. Berikut videonya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kawan CR7 semua?